新版订票系统增加了许多新功能，比如隐藏不需要的车次、自动选择列车类型、自动刷票等等。如果刷票成功之后呢，网站会自动提醒旅客付款取票。那这种抢票功能可以说是新系统的最大亮点了。另外，试运行期间，旧版本也可以正常使用。